演员请就位热播，四十位演员争夺八张 S 卡。在最新一期节目中，陈凯歌给出了一张 S 卡，这张 S 卡是一位导演对演员季的认可，而这位演员就是胡杏儿。大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。在表演剧目中，他饰演的角色需要全程说安徽话。 这对于胡杏儿来说是有一定难度的，但就像她自己说的，她来到这个节目就是要挑战自己，她也做到了，做得很好，好到连陈凯歌都要问一句，他是不是土生土长的香港人？近两年进入内地的香港演员很多，但像他一样能够说好普通话，去学习方言的人少之又少，甚至港普成为某些演员的笑点。 在这样的环境下，他能够将自己完全融入角色是难能可贵的，但他能做到，并不让人惊讶，因为他是胡杏儿。大众给她的头衔是 TVB 三料事后，TVB 当家花旦。虽然是三料事后，但在出道初期，她面对的是一片恶评，被港媒称为“最丑港姐”。最开始的她也不是一个演技派，不仅被观众嘲讽丑。 更被指出演技差，当时的她就是丑小鸭，丑小鸭最后都会变成天鹅，而她也不例外，只是她的蜕变是扮丑。在 TVB 女艺人都展示自己的美貌时，吴幸儿增肥十斤出演《肥田喜事》，也正是这一部让她口碑逆转，凭借这部剧获得获得第十二届亚洲电视大奖最佳戏剧女演员。 成为挑剔观众眼中的演技派。回顾胡杏儿的演艺之路，只能说走得很艰难，但走的也很漂亮。她一直是那个她，独立自主。出道二一年，胡杏儿多次获得 Astro 华丽台电视剧大奖、壹周刊一电视大奖、TVB 万千星辉各种大奖。这些奖项都是她一路走来的见证，也是观众对她的认可。 但独立自主的女孩也难免会陷入爱情。提起胡杏儿，大众的反应可能都是她和黄宗泽那段持续八年、风波不断，最终却以分手收尾的恋爱。每一年，微博等各种社交平台都会掀起一阵讨论已经分手的明星情侣的热潮，而胡杏儿、黄宗泽次次在榜。他们爱情的开始是一部电视剧《我的野蛮奶奶》。 胡杏儿和黄宗泽因为参演这部剧而相爱。这一年，胡杏儿二十六岁，黄宗泽二十五岁。这一年是他们的事业发展高峰期。黄宗泽首次担任男主角，凭借《我的野蛮奶奶》获得飞跃进步男艺员奖，而胡杏儿也凭借这部电视剧拿下我的挚爱女主角。这一年的他们选择地下恋，既是保护自己，也是保护对方。 在之后的六年里，黄宗泽花边新闻不断，但观众也在某种程度上认为他和胡杏儿就是一对了。二零一一年，TVB 台庆，胡杏儿和黄宗泽被观众选为最受欢迎男女演员，而胡杏儿也在台上承认恋情，全场都在起哄结婚，但黄宗泽始终不为所动，这大概有点像张靓颖在演唱会现场求婚。 只是胡杏儿没有做到那么直白，但两位男主角都是一样的态度，在众人欢呼起哄时，仿佛是一个局外人，所以他们这段感情的结局也是相同的。胡杏儿和黄宗泽的恋爱在公开七个月后迎来了结尾，只是这个结尾不太尽如人意，分手是大众没有想到的，媒体先开始爆料。 胡杏儿在接受采访时承认，双方已经在几个月前和平分手，他们的故事在这里画上了句号。后来黄宗泽说要等她，再后来胡杏儿成家，现在的他们没有联系。每年真正意难平的大概只有观众，而最打动人的大概就是那张分手后的 TVB 照片，他们之间隔着几个人，但黄宗泽的眼神一直在胡杏儿身上。 每次提起他们，都会有人惋惜，觉得他们错过了彼此生命中最适合对方的人。总是有人替他们感慨：如果能够再来一次，他们会不会有不一样的结局？作为旁观者，我们也无法探究他们是否还会有遗憾，只能从细枝末节的故事来说，也许他们分开才是最正确的决定，也许是有遗憾的吧。 已经长大的男人可能会后悔当初的自己太懦弱、太花心，但过去的就已经无法挽回。已经长大的女孩也不会再回头看。虽然胡杏儿被人们讨论最多的是那段已经过去的恋爱，但在事业上她从来没有停下过脚步。胡杏儿是在事业上是典型的把一手烂牌打好的人。一九九九年。 胡杏儿参加香港小姐竞选，获得季军，签约 TVB，由此进入娱乐圈。TVB 作为港剧繁华的见证者，打造出了一批优秀演员，这些演员也在逐渐从香港走入内地，成为近两年内地观众评价演技时的标杆。二十三岁的胡杏儿参演电视剧《流金岁月》，饰演丁善英一角，夺得飞跃进步女艺员奖。 也就在这一年，打开了他的电视剧之路。之后的《冲上云霄》《怒火街头》《万凰之王》为他的演技留下一个有一个精彩的瞬间。观众对这次在节目中胡杏儿表现的评价是：TVB 出来没有演技差的。这既是对胡杏儿的肯定，也是对 TVB 的肯定。在 TVB 发展逐渐出现颓势时，有一批香港演员也进入内地。 但很多演员也承认，内地的演艺行业并没有他们想象的那么轻松。香港男演员罗家良，连续三届 TVB 视帝的记录至今无人打破，但进入内地之后发展惨淡，甚至现在提起他，很多人不知道是谁。对于演员来说，最重要的就是角色。很多香港演员进入内地后，虽然片酬提高，但没有机会接触到好的角色。 大部分都是雷人角色或者配角，比如陈浩民被称为“雷剧一哥”，胡杏儿进入内地的第一部戏《美人心计》中也只是一个配角，但这个配角足够亮眼，让观众在一众演员中记住了他。之后，胡杏儿在内地的发展也是一路畅通，跑马场登上央视八套，今年也成为央视春节联欢晚会粤港澳大湾区分会场主持人。 如果要给胡杏儿打上一个标签，那大概就是励志。她在这条路的开头像一个普通女孩，只是突然进入了浮华的世界，不符合大众审美。但谁又能说她不美呢？她是美的，只是不是大众认知中的美。脸上认真的沟壑不是美，对事业孜孜不倦的目光不是美。一个认真向上的女人，其实才是最美的。 因为身上有无穷无尽的向上性，没人知道他能够走到哪一步。他身上有着一切大众想象不到的可能性。因为被评丑，所以他不惧丑；因为失去爱，所以爱得更勇敢。他从竞争激烈的香港演艺圈拼出一条路。他知道自己在这条路上付出了多少，所以他不会停下。因为停下就意味着淘汰。 他的成功并不是偶然，他的身上始终有危机感，这种危机感迫使着他的成长，要他快点学习，学会演戏，学会经营家庭。现在的他就是最好的胡杏儿，我们都不会是第二个胡杏儿，但我们可以拥有他的危机感，成为最好的自己。你喜欢胡杏儿吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。